La tercera fase del desarrollo del ser vivo. Yeah. Del, bueno, del humano. So <clears throat> now the seed is the fetus, the, or the totally developed fetus. That's the seed. Eh, la semilla es el feto eh, ya desarrollado. Yeah, with the information from the genetic code, con toda la información del, del código genético and the information from mother. y la información de la madre. <clears throat> so the baby that arrives in this world Así el niño que llega a este mundo is prepared for this world. está preparado para este <clears throat> mundo. But only in one particular way. Pero solo de una forma muy particular. The only information that it had to go developing itself la única información que tiene para desarrollarse a sí mismo came from mother. viene de la, de la madre. That means that it works a bit as follows. Esto significa que eh, funciona como, como sigue. You want to go on holiday to a place never Tú quieres ir, por ejemplo, de vacaciones a un lugar que nunca has visitado, en el que nunca has estado, no sabes nada y es un sitio muy extraño. Totally strange to you. Totalmente <clears throat> extraño y diferente a ti. So, you go and have a look on the internet. Entonces echas un vistazo a internet. And you look at some pictures. Y miras eh, imágenes. And you read up about y the, lees acerca the region. Del, sitio. Yeah? You form an idea of what it will be like there. Y te formas una idea de cómo será aquello. That is what the fetus does in all those months, trying to figure out what it looks like over there. Eso es lo que hace el feto durante todo este proceso, imaginarse qué es lo que habrá después. How does it work over there? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eh, en ese lugar? What will I need? ¿Qué necesitaré? So, with that information, Así, the, con esa información, the baby, the fetus, the baby prepares itself for that journey once it gets here. El feto, el bebé, se prepara para ese viaje eh, y conseguirlo. Yeah. So when it gets here, It arrives in a brave new world. Así cuando llega eh, está en un mundo nuevo. Yeah. <clears throat> and it's not immediately, not directly exposed to the whole world. E inmediatamente no está expuesto a todo el mundo, al mundo al completo. It arrives in the human world. Él llega al mundo humano. The human energy field. La energía del mundo humano. Which is part of the entire cosmic field, if you like. es parte de la energía cósmica global. So the environment now has a whole lot of other different information. Así, este medio tiene eh, diferentes partes de información. First of all, it arrives within a family. Primero de todo, él llega a una familia. So, everybody that is within that living sphere. Así todo el mundo que vive allí vive en, la misma esfera. Brings energy to that baby. Y eh, le trae energía a ese bebé. That includes the dog or the cat or whatever pets you may have. Que incluye el perro, el gato, cualquier mascota que, que haya en, en casa. Yeah. So the baby may even play with the snake. Así es posible que el bebé juegue con la serpiente. <clears throat> All of that, that is the immediate information it is getting. That's the first step into the new world. Esta es la información más inmediata que eh, obtiene, es la, el, prim, la primera el primer escalón de, su, de la información que tendrá. And, and very soon the information field that it has contact with will start to enlarge. Y, y pronto esa información y ese contacto cada vez será más extenso, un poquito, poco a poco más grande grandmother's interfering. <laughs> La abuela interfiere. <laughs> yeah, <clears throat> neighbors, um, anybody who enters the house and who enters the family structure. Toda, toda, toda persona que entre eh, a ver al bebé o que entre en la familia, los vecinos, cualquier persona que entre en esa estructura le dará información. And the baby starts to feed itself. y el bebé comenzará a alimentarse por sí mismo with all that information. con toda esta información. Again, let's have a look at the seed, which is the freshly newborn baby. De nuevo vamos a volver a, a mirar a la semilla de este nuevo bebé. So, the seed contains genetic information. Así la semilla contiene información genética. The way It has prepared itself with the information from the mother. La, la forma en que se prepara eh, para este medio con la información de la madre. And then all the energetic structure of that family. Y toda la información energética de la estructura de la familia. All the tensions that are there. Todas las tensiones que hay en la zona, en alrededor. All the routines that are there. Las rutinas que existen. Yeah? Communication. How do people communicate and what do they communicate? Eh, la comunicación, <clears throat> cómo las personas se comunican entre ellos y cómo lo hacen, cómo se, es, se explican. And the baby will learn from that. Y el bebé va a aprender de todo eso. Now, in our modern day, there is a lot of pressure on these young families from all kinds. Claro, en, en los tiempos modernos hay muchísima presión sobre estas eh, familias, eh, sobre su forma de vida. And the baby will know this and feel it. Y el bebé va a notarlo y lo va a sentir. Um, just give you a small example. If, for instance, the mother has three months Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la madre tiene tres meses en las que no trabaja y está ocupado, eh, ocupada eh, del bebé. Así ella puede estar ocupada al 100% de las necesidades de su bebé y de todo lo que el bebé eh, genera, ¿no? de las preocupaciones. But after that time, she will need to be at work at 8 o'clock in the morning. Pero después de este tiempo, eh, la madre tendrá que estar en el trabajo a las 8 de la mañana. And she needs, it's a, a, an hour drive from her home. Y le cuesta una hora de viaje para llegar al trabajo. So she needs to, she needs to leave home by 7 o'clock in the morning. Ella tiene que dejar la casa a las 7 de la mañana. Now that the baby is there, before 7 o'clock, she will also have to get, not only get herself ready, Sí, antes de las 7 de la mañana no solo tiene que estar ella preparada, but you will now also get, have to get the baby ready tendrá que tener preparado al bebé to drop off with at some other place, whether that is grandmother or another porque tendrá que llevar al bebé a otro lugar donde lo cuide su abuela o, otra persona. So she's figured out that she will have to get up at in the morning every morning. Claro, entonces ella se imagina, bueno, yo voy a tener que eh, levantarme a las 6 de la mañana para ocuparme de todos estos quehaceres. But luckily for the first months she doesn't have to go to work. Claro, pero inicialmente estos tres primeros meses no tenía que ir a trabajar. But she starts to wake the baby up every morning at 6 o'clock. Pero comienza a despertar al niño cada mañana a las seis de la mañana. So that the baby can get used to the system. Así el bebé puede hacerse mm, eh, adaptarse a este nuevo sistema. Yeah. So the baby has to fit in with mum and everybody else. Así el bebé tiene que adaptarse a su mamá y a todo el mundo alrededor. There was a time when it was different. Hubo un tiempo en que esto era diferente. When the baby came, then the baby and the needs for the baby seemed to be a priority. Nowadays, it seems very difficult to do that. Claro, al principio, bueno, hace otros, hace tiempo, eh, cuando llegaba un bebé, todo era, eh, la prioridad era el bebé y todas las, todas las personas alrededor se dedicaban al, mm, de él. But whatever that environment is, that is the feeding ground for this seed. Y hoy en día entonces todo esto, que incluye las partes de la geología y del entorno, es el alimento que da la información al bebé. Now, let's have a little look at how small babies, or uh, babies and small children how they absorb information. Vamos a ver cómo los niños, los bebés y los niños pequeños absorben la información. This are brain waves, electroencephalogram. Vale, esto, estos son las eh, ondas electromagnéticas eh, que funcionan en el cerebro. Obviously, when they started to investigate brain waves, electrical impulses in the brain. Al principio, cuando se empezó a investigar el impulso eléctrico en el cerebro, las ondas electromagnéticas, They did this with adults. With, adults. Ah, con adultos. Ah, lo hicieron yeah. esto con adultos. Yeah. And they found that at rest, this was the first brainwave they identified. Hence, it's called alpha. First one. Vale, la, eh, la onda alfa, que fue la primera que se identificó. Calm consciousness, brain waves between 8 and 12 hertz. Está la conciencia en calma de 8 a 12 hercios. When you then start to get this person to become active, start to think, read and so on. Cuando comienza a estar activo el cerebro estar leyendo, hablando, participando. La frecuencia de las ondas empieza a subir hasta 35 hercios. When danger, Claro, si tú pones a esta persona en peligro de vida, o sea, en situaciones más extremas, sube de 35 hercios. Somehow, I don't know how, there was permission given or they got this information of brainwaves in small children. Claro, de alguna forma, no se sabe muy bien cómo, o él no se lo puede explicar, le dieron permiso para estudiar qué ocurría con, o, o, mm, eh, qué ocurría con los niños pequeños. In the first two years of your life, your brain waves were between half a hertz and 4 hertz mainly. Y, y explica que eh, en los dos primeros años de vida las frecuencias eh, y las ondas son muy bajas, de 0,5 a 4. As you get a bit older, 4 hertz to 8 hertz. Cuando creces un poquito, de 4 a 8. We know these kind of brain waves. We've seen those before. Dice, nosotros conocemos estas ondas y esta, esta potencia energética. Se han identificado estas ondas en adultos también. Pero solo adultos que estaban en coma. coma coma. Coma muy profundo o coma. As far as I can remember, My little girl, when she was two, was not in a coma. Claro, hasta donde él puede recordar, su pequeña niña de dos años no estaba en coma. I don't think so. No piensa, no, no cree que fuera así. What does this mean then? Yeah. ¿Qué significa esto? What does it mean? This is the brain function with this result. ¿Qué significa esto? Pues significa que con esta frecuencia este es el resultado. coma, Entonces, ¿qué significa cuando una persona está en coma? ¿Qué es lo que observamos con esta frecuencia, con estas ondas? ¿Tú puedes hablar con esa persona? You ¿Puedes pelear con esa persona? nothing that is coming out of that nervous system. No, hay, no hay nada que <clears throat> salga de su sistema nervioso. Yeah? So there is no outside, there is no communication out. No hay nadie nada hacia fuera, no hay una comunicación hacia fuera. But the neurologists and also the nurses that work in those departments, they will tell you something very important. Pero tanto los eh, neurólogos como incluso las enfermeras que trabajan en estos departamentos te pueden llegar a decir algo muy importante. Te dirán algo como esto. Tú puedes hablar con él, lo sabes, él te escucha. Tú puedes coger su mano, él te siente. You can play music. to him. He will hear it. Tú puedes eh, ponerle música porque puede escuchar. In other words, what they're saying is that there is information going into the brain, into the nervous system. Lo que te están diciendo de alguna manera es que sí que hay una comunicación hacia adentro, hay una información de fuera hacia adentro. So with these kind of brain waves, you are absorbing information. O sea que con estas, eh, eh, con estas vibraciones tú estás absorbiendo información desde fuera hacia adentro. You're not responding, no estás respondiendo. But you are getting the information. Pero estás cogiendo esta información. So if we go back to a small child, <clears throat> these very small, these very young children are absorbing information continuously. Entonces, si volvemos a estos niños de estas edades, eh, lo que ellos están haciendo es absorber continuamente toda la información que viene del exterior. no tienen ninguna manera de filtrar todo esto que les está llegando, ni tampoco eh, de crear una opinión sobre eso. Have you never two, three-year-old that comes and tells you something? ¿Habéis notado alguna vez los, los niños que se te acercan con dos, tres años? And the words that they use are exactly the words of, say for instance, mum. Que cuando te hablan, las palabras que te dicen son exactamente las palabras como las de su madre. Exactly the words. Las mismas. with the same intonation. Con la misma entonación. And the finger. Y el dedito. <laughs> Oh my God, not another one that looks like my daughter. <laughs> oh, oh, Dios mío, otra que se parece a mi madre. <coughs> yeah. Why is that? <coughs> that is because it's gone in that way. Claro, y eso es porque todo esto va en ese sentido, en ese camino. They're not responding to it. They just throwing the same thing back out. Claro, no responden a ellos, simplemente devuelven lo que eh, tal y como les llega. And from that response, they gradually start to learn what is acceptable and what isn't. Y de esa respuesta están empezando a aprender qué es aceptable y qué no lo es. Yeah. When a three-year-old goes damned, eh, swear word. Damn, ¿qué es damn? A, a swear word. Eddie. Ah, vale. Pues que cuando te, que te yeah. sí a los tres años que te den. Yeah. You go. Oh my God, I'm, you can't say that. Ah, ah vale. Cuando viene un niño de tres años y dice una palabrota, el adulto le dice, ¿y qué estás diciendo? Yeah. Okay. Right. And mother goes, you can't say that. Yeah. And then she turns around to dad and she says, and you got to stop saying that. <laughs> claro, la mamá le dice, hey, no digas eso, y se da la vuelta y le dice al padre, para de decir eso, porque el niño, claro, lo repite. Well, in that case, you put the nail in the wall. <laughs> bueno, es <coughs> como clavar un clavo en la pared. Ah. It's so, here, this is literally like an information sponge. Son como una esponja de eh, absorber toda la información. Yeah. Without any way of knowing what's right, what is wrong, that still has to come later and develops later. Claro, ellos no tienen forma de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, poco a poco lo van desarrollando más tarde. But if we now look at what are 0 to 6 year olds have access to, pero si nosotros miramos ahora de eh, a qué tienen acceso los niños desde los 0 hasta los 6 años, this is not just dad swearing, no es solamente las, las formas mal habladas del padre, this is the internet. es internet. They see things, they are taught things in a very specific pre-programmed way. Claro, ellos ven <coughs> cosas eh, en un formato muy concreto y eh, bueno, cosas que antes no se veían y no se deberían ver. They speak watch. Claro, ellos aprenden a hablar como los <coughs> eh, personajes de las películas que ellos ven. Not like mom or dad. No como papá o mamá. Yeah. Don't pretend that you have it under control. Y no pretendas que lo tienes bajo control. You really, really don't. Porque no lo tienes. I have never understood, years and years ago, where this started. I've never understood this. Yo no he entendido cuándo comenzó esto. When there are children programs on the television, why do we have to have adverts for toys in the middle? Claro, ¿por qué cuando están viendo programas para niños en la televisión, por qué hay anuncios de juguetes en medio. No es mi hijo de cuatro años que va a la tienda a comprarlo. Claro, no, no es mi hijo de cuatro años el que tiene que saber qué es lo que está disponible. I thought, I thought that my job and my responsibility as a parent. Yo creo que ese es mi trabajo, y mi responsabilidad como padre. But now they've all seen it on television and they all want it, Pero right? Claro, ahora todo lo ven en la televisión y todo lo quieren. You have no control. Forget it. No tenemos control, olvidarlo. That is <clears throat> why it's aimed at these young people. <clears throat> Sorry. That is why it's aimed the adverts are aimed at these young people. Claro, por eso está enfocado esta <coughs> publicidad a, a estos niños jóvenes. Once they've learned that, you just carry on and they'll respond in that way. Claro, y esto mm, <coughs> eso continúa con el tiempo y es su forma, es lo que han aprendido a cómo deben actuar, ¿no? So at this stage, what was an innocent little play toy a esta edad eh, son juguetes inocentes. Becomes expensive trainers and clothes and y, se desarrollan en, en personas pues, eh, con gastos más caros y más exclusivos. Have to have it, mom. Have to have it. Tengo que tenerlo, mamá. Hmm? Okay, the feeding goes in the same way as it did before. Life is simple. <clears throat> De acuerdo, eh, volvemos a que la alimentación es la, forma en que se alimenta es la misma manera en como la hacían antes. So this baby has got weak points and strong points. Este Same. bebé tiene puntos débiles y puntos fuertes, lo mismo. Same thing. If you stimulate, your feed the weak points a little bit. Si tú eh, si tú estimulas el alimento en, los puntos débiles, you get a small tienes un, mm, un desarrollo menor. When you get a lot of pressure, a lot of information, a lot of food on weak points, cuando tú das mucha información eh, y mucha alimentación en estos puntos débiles, you may create a suppression and the baby retreats. tú puedes crear una supresión y entonces el bebé se retrae. If there is no stimulation on the weak points, there is no development as yet. Claro, si no hay estimulación en estos puntos eh, débiles, no hay desarrollo. So if you're not allowed or if there hasn't been any pressure or any um, uh, any way of pushing you into painting, O sea, que si tú, por ejemplo, no permites o no dejas que, eh, y no pones presión en que el niño pinte... Don't worry about it. When you're 70, you can still learn it. No te preocupes porque cuando seas mayor eh, podrás aprenderlo. If it's something that is there, you'll find it and you can stimulate it. Si hay algo que esté ahí, tú podrás encontrarlo y estimularlo. Same points, the, the strong points, same development, feeding a strong point a little bit will develop it. It will grow, it will get stronger. Bueno, los mismos puntos en que había comentado en, anteriormente, con los puntos fuertes, tanto en la estimulación y en el desarrollo. A negative stimula stimulation will still be a stimulation if it is a strong point of mine. Claro, un, una estimulación negativa, si es en estos puntos fuertes, puede ser una estimulación eh, de desarrollo en esta parte. If I, over, if I stimulate a strong point very strongly, again, this baby will grow up with a very strong particular characteristic. Entonces, si yo estimulo eh, de una forma fuerte o potente eh, cualquier actitud de estos puntos fuertes, lo que yo voy a hacer o generar es un fuerte desarrollo en estos niños en este punto característico. Si yo no estimulo lo suficiente estos puntos fuertes, aún puede haber un desarrollo. Okay, we'll put it together. Vamos a ponerlo junto. Conception And it feeds itself, it develops into an embryo, into the human form. Eh, la concepción que se desarrolla en una primera fase en el embrión por sí misma. So you could say that here the seed and the feeding ground are all in one. Aquí se puede decir que tanto la semilla como el campo de nutrición o de alimentación está todo en uno. From this level it splits. Eh, desde este nivel ya se separa. The fetus gets its food, its stimulation, its information from mother. El feto recibe la alimentación, la, estimulación y la información de la madre. Grows into a baby and the baby gets its food, its stimulation, its information from the family and later on from the whole human world. En el bebé tanto la estimulación como la información, la alimentación, viene no solamente de la madre, sino que también viene de la familia, del mundo, del entorno. así cuando este proceso de crecimiento está finalizando, we have an Lo que conseguimos o lo que obtenemos es un individuo que es diferente a otros individuos. Because there's so many possible interactions for all possible characteristics and all possible stimulation and feeding grounds. Porque hay muchísimos factores que están interviniendo, tanto factores relacionados con la alimentación, con la información y con las estimulaciones que generan diferentes desarrollos. So, this human being sits right at the bottom of an enormous universe. Así el ser humano está aquí, eh, abajo, pero que engloba todo lo que hay en el universo. So, it gets information and it's been formed by the family. Así recoge información y ha sido formado a través de la familia. By the region, by the culture. Por el origen, la cultura, la religión. By humanity. Por la humanidad. Humanity is part of the whole world, the earth. La humanidad es parte de todo el mundo, de la Tierra. All other systems, all other animals, all other plants, weather and so on and so forth. Todos los sistemas, las plantas, los animales, el, el clima, de todo lo que and hay. It, that creates specific conditions for the human beings, up the mountains, by the sea, and so on. Porque en la tierra se generan además diferentes características yeah. y entornos en los que vivir. Yeah. Warming up of the earth, cooling down of the earth. En, en las montañas, eh, cerca del mar, en, cerca yeah. de un río. So that change has influences from top to bottom. Tienen influencias desde arriba hacia abajo. Because the earth is dependent on the information that is in the cosmos. Y porque la Tierra depende además de la, informa de la información que hay en el cosmos. And you don't you don't have to do be too magical about this. Y no tienes que darle muchas vueltas a todo esto. It seems quite obvious that the moon has an influence on Earth and on humanity. Y parece lo que es bastante obvio, que la Luna tiene una influencia directa sobre la Tierra y sobre la humanidad. Aparentemente, eh, la, luna mueve el mar alrededor. Sí. Apparently, the moon influences the menstrual Aparentemente, las, mar eh, las marías eh, <laughs> la luna influyen en los ciclos menstruales. Yeah, so it's all a whole network of information that is passed on and that has been exchanged. O sea que es toda una información en conjunto que afecta y que hace que se desarrolle de una manera o de otra. So, the child made up out of all that information. Así, el niño está construido a partir de toda esa información. It takes up the energy of the environment and it feeds itself on that by responding to it. Obtiene la información y eh, la energía del universo y responde. Now, when we're talking about growth and development, cuando nosotros estábamos hablando de crecimiento y desarrollo, if we if we um, leave aside very exceptional acute circumstances, very exceptional, very extreme acute circumstances. Nosotros hemos dejado aparte algunas mm, formas excepcionales y muy agudas. Most of ser. most of that growth and development is done Mucho de este crecimiento y desarrollo se realiza por repetición. No es solo porque tú estés muy, muy, muy enfadado con ese niño en una ocasión. Que ese niño vaya a crecer con un trauma. But if you keep repeating the same message over and over again, pero si tú continúas enviándole ese mensaje una y otra vez, the child will keep responding in a similar way. El, el, el niño se mantendrá respondiendo en una forma similar. And that automatic response will be embedded in the cells of that child. Y esa forma automática de respuesta se quedará dentro de la célula. So automatica. Automatic. So when my dad says to me, "You stupid, stupid child." Así cuando mi padre me dice, "Tú eres tonto, eres tonto, un niño estúpido." I I may be shocked. Se queda en shock. But tomorrow, next week, next month, I don't get that message anymore. Claro, pero igual mañana, la semana que viene o ah, el mes que viene ya no tengo ese mensaje nunca más. Así, algo muy particular en un momento concreto que se dice. Y si lo miro desde, desde fuera y lo pienso, digo, pues sí, era un poco estúpido. One of those circumstances <clears throat> was about um, a light bulb on. Uh, I had a um, a standing light uh, for my study on my study table. Yeah, o sea, with tenía a bulb. una luz de mesa para estudiar. Yeah, and I switched it on, and the light bulb blew. Y entonces cuando la encendía eh, explotó. Yeah. So Dad. Se asustó papá. He has a look and he goes, oh. Oh, so that's gone. I'll get another one. Hey, no, tranquilo, no pasa nada. Voy a traer otra. So he unscrews the light bulb and takes it with him. Se desenrosca la bombilla y se la lleva. To get a new one. Para coger una nueva. And as he walks out of the room, y cuando sale de la habitación, he says to me, "Don't touch it." Me dice, "No lo toques." <laughs> so I did. Y lo hizo, puso los dedos. Got a big shock out of it. And my, my dad said, You stupid, I claro. told you. Le dio ahí un cortocircuito estupendo y su padre le dijo, eres tonto, yo te dije que no lo hicieras. So I remember the incident. Entonces él recuerda el incidente. I'm not traumatized by what my dad called me. Yo no estoy traumatizado por lo que mi padre me, me llamó. That is very different if you as a child continually hear stupid. Es muy diferente a si tú eres un niño que estás continuamente escuchando you eres estúpido, eres estúpido. You know nothing. You no, no sabes nada. Can't you even do that? No, no puedes hacer ni siquiera esto. Maybe when I'm a bit older, I really believe I'm stupid and I can't do it. Entonces cuando yo realmente sea mayor, podré creerme que soy estúpido y que no puedo hacerlo. Así que el desarrollo tiene mucho que ver con la repetición. Las cosas eh, comienzan a ser como una respuesta automática. Once they're automatic, I lose them out of my consciousness. Claro, una vez que ya es automático, yo ya eh, elimino la, la mente de ese contexto. Yo nunca más me daré cuenta de que lo estoy haciendo, porque he quitado la mente. por sí mismo esto puede ser una buena cosa. Because when some when a particular thing happens to me, my system without asking my permission esto, eh, la parte que puede parecer buena es que cuando algo pasa en especial, algo particular ocurre en ese momento, yo directamente respondo de forma automática sin poner mi mente en cómo estoy respondiendo. Uh, response Una forma muy mm, simple de respuesta automática es la siguiente. This is a hot plate and I put my hand on it esto es una, eh, un plato caliente y pongo mi mano encima. <gasps> ah. pull back. Y la quito. It's not like, oh, hmm, that's <laughs> hot. Well, what was I supposed to do? Um, no se queda pensando si está caliente o no está caliente, si debo quitar la mano o no debo quitarla. It's useful in other ways. También es <clears throat> útil en, de otras maneras. When I learned to ride a bike, cuando aprendí a conducir una bicicleta, my dad was there to tell me various things that I needed to do at the same time. Mi padre estaba ahí para explicarme diferentes cosas que tenía que hacer a la vez. And it was so much to remember. Y estaba yo muy concentrado para recordarlo. So I fell off. Y se cayó. So my dad said, on your bike. Venga, arriba. Again. Otra vez. And we did it and repeated it and repeated it. Y lo repitieron y lo hicieron. And you know what happened? ¿Y qué pasó? Now I, I get on a bike and I don't even know what I need to do. Ahora se sube en una bicicleta y no sabe qué es lo que necesita hacer. It just happens. Simplemente pasa, lo hace. And, and later on, with learning how to drive a car, same thing happened. Y después, cuando aprendió a montar en coche, le pasó lo mismo. And eventually, it's just a routine. I don't know what I'm doing anymore. Este, consciously. Es una, es una rutina, no sabe lo que está haciendo conscientemente. Same happened with flying an aeroplane. Y lo mismo ocurre si eh, vuelo en un avión. Next challenge, it's aerospace. Uh, siguiente <laughs> la siguiente oportunidad, bueno, eh, reto es... Eh, Fly Space Shuttle. Space. Bueno, volar al espacio, una aeronave y un ovni. Vale. It's automatic. Automatic. <laughs> el submarino y el submarino. so those reaction patterns are unconscious automatic patterns. Eh, así, estos eh, patrones automáticos son inconscientes. But don't ever forget that at some point you learned them. Pero no olvidéis que en algún momento vosotros los aprendisteis. Yeah? So if you now want to learn a different reaction pattern to the same situation, entonces si ahora queréis aprender una respuesta diferente para esa misma situación, it can be done. Eh, se puede hacer. You just go to a different school. Tienes que ir a otro colegio. You, you go and ask a different dad. Tienes que preguntar a otro padre. Yeah. The only thing that is required is that you want to change it. La única cosa que, que se pide es que tú quieras cambiarlo. So life is constantly interplay consciously or unconsciously between the human being and the environment. Así, la vida es eh, con una continua interacción constante eh, eh, de respuestas activas y no activas entre la creación... Me he pegado un lío estupendo. Este, between, between the human being and, and, the environment. Vale, de, bueno. Yeah. We've already entendido, ¿no? We've already said every human being is a unique set y antes también hemos comentado que cada ser humano es una creación única, un único ser vivo. So, if you put different human beings in the same environment, same stimulation. O sea, si tú pones diferentes seres vivos en un mismo entorno con la misma estimulación, you get different reaction patterns diferentes patrones de reacción para cada uno de ellos. Ya. So when you when we're talking or thinking in terms of health and health care, entonces si nosotros estamos hablando de la salud y del, la cuida del cuidado de la salud, this means that if you have a hu human beings, a group of human beings, o sea que esto significa que si tú tienes un grupo de seres humanos, and you say to them, this is the environment, you say to them that they all have to eat salads. Entonces tú le dices a ellos que tienen que todos comer ensalada. Porque es bueno para ti. You will get a great variety in pattern. Claro, tú tendrás una reacción eh, a este patrón. Variable, a, great, sí. Algunos se pueden sentir más sanos. Some may start to feel more cold and less energetic. Otros se pueden sentir como con más frío y con menos energía. Others just feel like a rabbit. Otros se sienten <laughs> simplemente como un conejo. Now, an interaction between a human being and its environment. Una interacción entre el ser humano y el entorno. Both of those are basically in a similar way structured. Los dos están eh, de una forma básica eh, estructurados de la misma manera. They all have a framework. They're built in a certain way. Todos tienen como una estructura, un el, marco. Yeah. So the environment, for instance, the culture has its set of rules. Yeah. La cultura marca una serie de reglas. that, that sort of thing. So, similar, they both have a structure. Los dos tienen una estructura. They both have their independent needs. Los dos tienen necesidades eh, independientes. And they both want to be stable. Y los dos quieren sentirse estables. Yeah? Stable means doing more or less the same thing all the time. O este, estable significa hacer más o menos eh, todos los días lo mismo. We are the most happy when we do things, when we, when the things that we do are familiar to us. Claro, nosotros somos más felices cuando las cosas que hacemos eh, son cosas familiares para nosotros. That means I, I recognize it I don't have to think about it, it comes automatically. Yo no, no las, eh, no tengo que analizarlas, yo las reconozco y no tengo que pensar mucho en ellas. The difference between automatic and having to learn the, um, the actions. Ya la diferencia entre que algo sea automático y tener que aprender las acciones o hacer las acciones. Yeah, if you drive an automatic car or you have a car with gears, Claro, si conduces un coche automático o de marchas. When you drive a car with gears, your right arm is more tired when you get home than if you drive an automatic one. Claro, cuando <clears throat> conduces un coche de marchas, tu brazo siempre está algo más cansado que si conduces un coche automático. So with this, it's two different entities. Two different entities that really wants the same thing, for themselves. son en realidad dos diferentes entidades, pero que en el fondo quieren lo mismo para ellas mismas. An individual wants to have his individual needs met. O sea, lo que, lo que el individuo necesita y lo que quiere eh, encontrar eh, se encuentra, o sea, se, se mezcla. And the environment wants also to have its its way. Y el entorno también quiere tenerlo de la misma manera.